Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Wong Sino Desain Kali ini kami mau berbagi tutorial cara membuat kaligrafi dengan menggunakan Windows 10 dan aplikasi Corel Draw dengan berbagai bentuk, di sini ada kaligrafi nasih atau kufi, rik'ah, dan lain-lain sebagainya seperti ini bentuknya Oke, namun sebelumnya kita akan men-setting dulu Windows-nya dengan cara kita klik di sini logo Windows-nya, kemudian teman-teman pilih di sini setting. Nah, di sini kita pilih time language yaitu bahasa dan waktu, kemudian pilih di sini bahasa, terus di sini teman-teman pilih add appropriate language. Maksudnya untuk menambah bahasanya, teman-teman klik di sini maka di sini ada tampilan berbagai bahasa dari mulai dari Arab Algeria terus Arab-Arab Jordan, Irak, Kuwait, Lebanon, Arabic Oman dan seterusnya. Saya pilih di sini Arab yang Arab Saudi. Kita klik, kemudian pilih next dan next selanjutnya. Kalau sudah, ini hanya kita cancel aja. Biasanya di sini nanti ada tampilan download eh, font tulisan-tulisan Arab yang versi standar seperti Khot Nasakh itu yang standar standar Arab ini di sini biasanya disuruh mendownloadnya kalau sudah terdownload biasanya akan otomatis tersimpan di Windows tersebut bagian font untuk kita gunakan seperti di di sini ya di sini terus kemudian setelah itu teman-teman karena di sini keyboard saya tulisannya nggak ada Arabnya saya gunakan di sini menggunakan screen keyboard dengan cara teman-teman klik di sini gambar logo Windowsnya lalu kemudian kita bagian di sini kita scroll scroll ke bawah terus pilih di sini Windows S of Access terus di sini teman-teman pilih on screen keyboard nah, maka di sini ada tampilan keyboard screen setelah ada tampilan keyboard screen ini, teman-teman tinggal menselek language yang ada di bawah kanan ini. Kita klik di sini, di sini ada ya ada pilihan Arabic dan English. Kita gunakan yang Arabic karena untuk menulis bahasa Arab atau tulisan Arab. Kita select aja. Nah, maka akan otomatis seperti ini bentuknya. Hmm, seperti ini setelah tersetting semuanya keyboardnya seperti ini kita tinggal memasukkan tampilan baru di sini yaitu kita gunakan yang dokumen baru dengan ukuran bisa gunakan yang 4 atau terserah teman-teman terus saya gunakan di sini bentuk yang landscape bukan potret tapi landscape kemudian kita pilih OK maka akan tampilan seperti ini oke okay, seperti ini Oke, kita akan gunakan dulu Arab yang berbentuk standar seperti ini. Kita munculkan screen keyboardnya, lalu kemudian kita tulis semuanya di sini kalimat basmalah. Kita klik dulu di sini, terus kita pilih baksin mim alif lam lam ha alif lam ro ha mim nun terus alif lam ro ha ya setelah itu kita blok kemudian kita pilih fontnya di sini nah, teman-teman nah, teman -teman bisa mendownloadnya di tambahan yaitu kami sudah mendownloadnya di sini tambahan teman-teman bisa browsing sendiri tambahan font-font kaligrafi nah di sini saya sudah sediakan nah, kita gunakan yang standar oke kita perbesar seperti ini terus kita klik kita buat font lagi yang bentuknya kufi kita klik terus pilih di sini nah di sini teman-teman bisa men aja mencari font-font kaligrafi seperti ini terus teman-teman bisa mengcopy lagi atau menulisnya secara manual juga bisa lalu kita tulis kembali kita klik di, di sini dulu pilih vaksin mim kita gunakan yang ini ya kita perbesar oke seperti ini terus kita oh, spasi dulu alif lam ro terus h mim nun spasi alif lam ro spasi lagi h ya mim nah seperti ini kalimat basmalah atau buat lagi di sini kita klik kita gunakan lagi sin mim kita blok dulu kemudian teman-teman bisa memilih fontnya di sini nah, teman -teman bisa mendownloadnya di MCS Al Salam Arafat dan seterusnya di sini banyak besar terus kita spasi alif lam lam h Oke, seperti ini hasilnya. Adapun untuk mengharokati teman-teman bisa di sini tahan shift di keyboard di sini ada harokat, tasjid, fatah, fatah tanwin, doma, tonal tanwin dan seterusnya. umumnya saya gunakan di sini banyak kalimat oke kita blok lalu pilih are, pilih font kita gunakan yang standar aja oke contoh kaligrafi font Arab yang versi standar Oke teman-teman, demikianlah cara membuat tulisan kaligrafi dengan berbagai model hot dengan menggunakan kaligrafi Corel Draw. Oke, semoga bisa bermanfaat pada teman-teman semuanya. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya di, di channel kami. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan video-video tutorial dari kami, karena kami juga masih belajar. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi teman temannya Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.